na si Ma'am Miriam? Apo. Prima ko po. Kira po. Mother, halika. Halika, halap sa'yo. Si Ma'am Miriam po, lima ko. Nagkalap sa'yo na yun. Oh. Hello po, magandang tanghali po, Nay. Meron po kasi delivery po para po sa inyo delivery. Dito po sa labas, pwede po kayo ma-invite. Saglit lang po. Kaya po kasi yung kailangan mag-receive. May idea po kayong deliver po sa inyo ngayon? Hindi po. Surprise po siguro. Surprise po siguro. Bakit pa may occasion po ba ngayon? kahapon yung birthday ko kaya alam wala ako ah wala po kayo dito kahapon so birthday niyo po pala sige po open po natin one ang ganda oh. surprise happy birthday po birthday dahil birthday niyo po ngayon. Ikaw ang aming waiter. Happy birthday, nanay. Happy birthday po. Wow! wow! Sana ako! Happy birthday po! Thank you po! Upo ka po. Halika mga kayo, mga dito. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Nangyak si Mom. Unexpected po ba na? Saan ba? may, may idea po kayo, Nay? kanina po kaya galing itong surprise sa inyo ngayon? May idea po kayo? Ay, wala Pedro. Sino po kayang anak na yung idea niya? anak ko may ano sa Nasa Hong Kong, si Ma? Malu. Si Ma'am Malu, yes. Tama po si Ma'am Malu. May message po siya sa inyo. Ready na po ba kayo? Mother! Happy, happy, happy! Birthday to you! Kissing you! Good health! Right, right. And happy is. We love you. Thank you. Thank you very much. Sunny. Sana happy, happy birthday. Good health. Mm, happiness. Long life. I love you. Love you. Maraming salamat sa inyo. Ah. Maraming salamat sa ama. Thank you very much, Gani. Happy birthday po! Si Mama na ko ba? Si Mama no? Mm. Ay, andito po si Mama daw po pala. Message niyo po sa kanya daw po pala si Mama. Ay, may handa din po sila. Nag-ano din sila doon. Thank you, thank you very much. Salamat sa ama. Kain na tayo. <laughs> Asawa niya po yan, si hmm. Seth. Hello po! Happy birthday daw po. Thank Happy you. birthday ulit, Mami. Okay po ba kayo, ma'am? Yan ang bunso ko, yun ang panganay. Ah, panganay po si Ma'am Malu. Ah, Apat sila. Dapat tayo pala ni Nana. <laughs> Mami, may tao. Ah, meron kasi sa... Ay, kuya! Wow! Happy birthday, Nay! Birthday, Mama! Sana. Nay, baka may message po kayo kay Mami ngayon. Birthday niya po. Nice birthday wish po. Donate Paano kami? Si ate. Maraming salamat. Binaba ko lang yun. Ay! Paano lang kami? Salamat talaga. Unang-una sa Panginoon, nagpapasalamat ako. Patuloy kayo binibigyan ng kalakasan at ganitong pagmamahal sa amin. Maraming salamat, Ama. Palain kayo ng Amang Makapagyari. Happy birthday din. Advance birthday din po ni Mama Lu. Sa ano siya, 25. Birthday niya saka yung ama niya. Ay, yung ama niya, kumano ah, Kaya po, anak po ba kayo? Hindi, ako po yan. Anak yan yung mga. Ay, kayo pa rin na yun. Baka may message po kayo kay Lola ngayon. Birthday niya po. Sa birthday, nanay. Nagkikis kita na, nanay. Nasa pa yung sa anak niya po. Kapo kami na, hingin po natin ng message si Lola. Si, ay, ay, ay. Ayan. Si mami mo. Mami. Si mami mo. Anak din po ni Mama Lu. <laughs> Thank you. <laughs> Ang daming bente ni nanay. Thank you ah. very much, Johnny. <laughs> Ang daming palang bente ni nanay. Okay na yun. Message kay nanay ng birthday niya. Birthday wish lang po. Lagi ko doon na nanay. Alam ko ba? Upo ka muna. Magpipicture pa tayo. Ah. Ayun. Halika na din, Gigi. Halika na din. Ano na yung magpapakilala lang po kami. Kami po pala ang Ihas Top Collection. Ako po si Miss Gretchen. Ang naghatid po ng surprise po galing po sa inyong mapagmahal na anak na si Ma'am Malu. All the way from Hong Kong. Tama po ba? Ito po yung surprise ni Ma'am Malu. Elegant 3,000 pesos bouquet and pancit bilao, Shanghai, and fried chicken and cake. Happy, happy birthday po. Sana po naging happy po kayo na yung birthday niyo. Kaya <laughs> wish lang po namin palagi lang po kayo maging healthy para po sa inyo Maraming pamilya. salamat. Long life din po. Happy, happy birthday. Thank you. Yay. <laughs> Picture, picture lang po muna tayo, ma'am. Okay lang, mami, video po. Ma'am, baka may message po kami sa amin sa service po na na-surprise po namin kayo. Ayun po, ma'am. Nagpapasalamat ako sa anong Panginoon. Unang-una sa Panginoon, pangalawa sa inyo na ginamit ng anak ko para gawin ang ganito na hindi ko inaasahan. Maraming salamat. Ayun. Saan po kayo galing? Bulacan din po. May kawayan lang po. Ah, Thank you po. Sana po naging happy po kayo. God <laughs> bless happy, po happy ulit. Po. Thank you po kay Madam. <laughs>